alaykum tasviriy san'at o'quv fanidan milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan o'quvchilar o'quv faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar va baholash mezonlari mavzusi asosida taqdimotimni havola qilmoqchiman eng asosiy baholashning bir necha vazifalari mavjud bo'lib bular quyidagilar o'quvchi tomonidan bilim ko'nikma va malaka qay darajada o'zlashtirganligini va sinflar reytingini aniqlash o'qituvchining bilim berish darajasini o'quvchilarning natijaviyligi asosida yaratish ota onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish o'quvchilarning o'zlashtirishiga qarab metodologiyani o'zgartirish sog'lom raqobatni amalga oshirish vazifalari kiradi baholashning bir necha turlari mavjud bo'lib bular kuzatish o'qish tinglash o'z o'zini yoki o'rtog'ini baholash elektron baholash turlariga bo'linadi tasviriy san'at o'quv fani o'quvchilarning badiiy estetik madaniyat ijodkorlik fantaziya tafakkuri va kreativ ko'nikmalarni amalga oshirish alohida ahamiyatga egadir dars jarayonlarida qora qalam tush akvarel e, guash bo'yoqlaridan undan tashqari loy plastilindan turli tasvirlar yaratishni o'rgatiladi o'quv fanini o'qitishda o'quvchilar naturaga qarab tasvirlash xomaki chizgilar kompozitsiya grafika rang tasvir haykaltaroshlik o'ziga xos qonuniyatlari shuningdek perspektiva narsaning fazoviy joylashishi o'zaro nisbat yorug' soya qonuniyatlari mustaqil kompozitsiya yaratish rangshunoslikning xususiyatlarini o'rganib boradilar o'quvchilar tasvir yaratishda asosiy bosqich bo'lmish kompanovkani yordamchi chiziqlar asosida qurishni chizish bo'yash bosqichlarini o'rganadilar tasviriy san'at fani o'qitishda baholashning yangi tizimi joriy etilib bunda o'quvchilar bilimi va amaliy ko'nikmalarini munosib baholashi lozim o'quvchi bajargan vazifalarni to'g'ri qanday vazifalarni bajarish kerakligini va ushbu vazifalar qanday baholanish kerakligini bilishi lozim o'qituvchi baholashni rejalashtirishi lozim o'qituvchi berilgan mavzular asosida o'z oldiga bir nechta maqsadlar va vazifalarni belgilab olishi lozim belgilangan maqsadlar va vazifalarni to'g'ri taqsimlash dars sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi baholashning umumiy vazifalari quyidagilardan iborat jumladan tasviriy san'at o'quv fani bo'yicha berilgan har bitta mavzu sinflar kesimida yuqorida berilgan baholash mezonlari yordamida baholanadi mazkur jadvalda Namuna sifatida qo'noq raqamlar mavzusi asosida 5 ta topshiriq berilgan. Har bir topshiriq 1 balldan baholanadi. Agar o'quvchi berilgan barcha topshiriqlarni a'lo darajada bajarsa, 5 baho. Berilgan topshiriqlardan 4 tasini bajarsa, 4 baho. 3 tasini bajarsa, 3 baho. Berilgan topshiriqlardan birortasini bajarmasa, o'quvchi baholanmaydi. O'qituvchi bunday vaziyatlarda o'quvchilar bilan yana bir bora tushuntirish ishlarini olib borish kerak bunday vaziyatlarda o'quvchining ota onasini hamkorlik ishlari amalga oshirish muvaffaq hisoblanadi joriy yilning o'quv yilida toshkent shahar va toshkent viloyatlarida birinchi ikkinchi sinflar o'rtasida birinchi baholashning birinchi va ikkinchi diagnostik daftarlar tajriba sinovidan o'tkazildi ushbu tajriba sinovida birinchi sinflar uchun quyidagi topshiriqlar berildi misol uchun birinchi topshiriq tasviriy san'at e, tasvirning qolgan yarmini chizing 2 ball berilgan bo'lsa ikkinchi topshiriqqa esa tasvirning qolgan yarmini chizing va bo'yang 3 ball bilan baholangan ikkinchi sinflar uchun esa birinchi topshiriq tasvirning qolgan yarmini chizing va bo'yang 2 ball berilgan bo'lsa ikkinchi topshiriqqa tasvirning qolgan yarmini chizing 4 ball bilan baholangan mazkur birinchi va ikkinchi sinflar uchun yaratilgan e, baholashning birinchi va ikkinchi diagnostika daftarlari tajriba sinovidan o'tib ijobiy natijalarga erishildi hozir sizlar bilan milliy o'quv dastur asosida yaratilgan baholash mezonlari va vazifalar bo'yicha taqdimotimni havola qildim e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling